Ka et pi a tout mou l'ambizan un kouche sido L'ambon bon djel a yo pou pas pa maman bobo Rentre yon bayon belbo An di c'est moun la trop chaud Yo ka ou fwa di mwen pou an mal tourné konvye chodo Ti mwen ki jan ou ka doze an ke qui ki moun ou ye Epi tout moun se moun ou des de gay misye An ka partaje la qui ki eve les initiés, San pi bois a brile pou les ancêtres veni semblé, An et et pi à tout mou Un cadeau et oh, oh. puis à tout mot Un cadeau et puis à tout mot Un cadeau et puis à tout mot Avant t'es gâti tu bais, fais fait. Et fais un vrai, dis-moi que fais un verre Dis-moi si ouvert ou bien vrai, Dis-moi si ouvert moi mwen, kon vou, kon yo noé noé noé yo bien là là. un vendi, bon Dieu merci paquet de péripéties en vient moins tu habites pour apprécier vers déprécier l'autre a déjà dix autres nous ak yo yo yo, yo Oh, oh, en cas d'oseille et puis à tout mot. En cas d'oseille et puis à tout mot. En cas d'oseille et puis à tout mot. Oh, oh, en cas d'oseille et puis à tout mot. En cas d'oseille et puis à tout mot. En cas d'oseille et puis à tout mot. cas d'oseille et puis à tout mot Oh oh Un e, et puis à tout mot Un e, et puis à tout mot En cas aller au débitin sérieux Pas ni plus douce qui a tout mot bébé Si ou tenez en pied pas serré Gardez fait fait petite partager en les au débutin c'est sérieux Pas ni plus douce qui a tout mon baby tu n'y en pied partagé. Faut pas serrer. Rimed rasé, oisier, mes yeux fermés. Pas d'avoir la natie, c'est celle remède Le voit en blessé, on dit d'en blesse en moi-même. En cas d'oser, et puis à tout monde <laughs>